팬입니다. Sinatay tayo ng mga kawa. Ang dami ko rin na kain. Protein niya yan. Gila na natatay ako. Diyan na kayo Ang Ano gusto ko yung tatlong mga dalawa? Akin yung kaya yun. Uwi na naman tayo, aalis na naman tayo mga katropa. No? So may pupunta na naman tayo ngayon. So dahil day off namin, so yung mga kasama ko nandun na una na, dahil day off namin, pupunta kami sa Mall of Arabia. Akala nyo ha? Mall of Asia. Akala nyo sa Pinas lang yung Mall of Asia. Meron din dito no, mga katrop. Mall of Arabia. Yun yung MOA dito. Sa mga katrops, titingin tayo doon ng mga murang sapatos. So kung may murang sapatos doon, sana may sale para siyempre makasave tayo. So yun, yung mga tropa natin nag-withdraw na ng pera nila, yun. So yun, doon sila nag-withdraw. So yun, no, mga katropa. So dyan na kayo. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe mo na yan, <laughs> mga katropa! <laughs> so yun, no, mga katropa, tayo ng taxi. So dyan na kayo! Ano masasabi mo sa corona, Barry? Mauubos din yung mga yan. Huh, tama ano What's pa? up? Ano pa? Wala na, no comment. so, hindi kami naka-face mask. Kasi ano, bala na kung may coronavirus dito sa Saudi, no? Anay na yata yung may coronavirus dito sa Saudi. So, kung sakasakali man, no? Coronavirus, no? Ano, nang winawarningan kita, umalis ka na sa Saudi. <laughs> ang hirap, ang hirap ng coronavirus, mga traps. Alam mo na. So, yung mga airport ngayon sarado na. Yung Riyadh, close na. Yung Kuwait, close na rin yata. So, hindi na sila nagtatanggap ng mga flight uh, within uh, the Saudi. Sa mga airport, hindi na sila nagtatanggap. Yung isa kong kasama, buti nga nakalis quiet yung ano niya, yung stopover niya. So bumalik siya ng bahay. So nung ano no, inayos yung ticket niya, doon siya sa Riyadh dumaan papuntang Pinas. So ayun, napakadelikado talaga ng coronavirus ng mga troops. So yun, no, sana yun ingat-ingat na lang tayo kasi kumakalat yung virus na yan, no, na galing nga sa China. So yun mga tropa, ingat-ingat kayo diyan, no? So yun, kung uh, hindi ka pa nakasubscribe, subscribe mo na yan ng mga katraps. <laughs> Mafia ya, asyara sampo. Oh, sampo. Malam Tagalog ha. Mm. So dito namin sa taxi, dito yung kupal natin na driver. Where are you from? Where are you from? Bye bye. Assalamu alaikum. Where are you from? Where are you from? Pakistan. Mashallah, Pakistan miya miya number one Yeah. Asma? Na. Nam? Asma na ah, what is name? Aywa. Nasser. Mashallah. Ha video? Aywa video. Oh. Alam YouTube? YouTube. Aywa. Iya. Yes. Other ah, YouTube. <laughs> no, no problem. No problem. Chupa din ah. So yun, dito na tayo ng mga traps. Ang bango ng katabi natin. Wala siyang ano, putok. Sa malinis to. <laughs> Ito yung mga trapa natin nasa likod. Ah, yeah, ano naman dyan, Louie? Uh, corona boys. <laughs> Louie, magsalita ka naman, Louie. Corona. Ayoko, naiiya ako. naiiya si Louie. Yan si Louie, kababayan ko yan. Ah, taga Iloilo din siya. Pareho man tayo. Saan ka sa Iloilo? Luwe? Liganes. Oh, Liganes, malapit lang. Mga taga-Haro diyan. shout out sa inyo mga taga-Haro. Tsaka yung mga taga Quezon na si JR Boy, the Saka, Pogi Boy, takina mo JR Boy. <laughs> yan si JR Boy, ano yan, tropa ko yan eh. Kambiruan ko lagi. Pero napakabait na bata na yan. <laughs> Napakasipag. Pwede <laughs> so, dyan na kayo? Ano, sa 20, 20 edad. <laughs> so, dyan na kayo mga traps sa matagal-tagal na biyahe ito. yun dito na tayo sa Pauri yan mga trops abangan muna natin kasi uh, prayer time pag prayer time kasi sarado dito so dito lahat ng mga Pinoy dito lahat nagpapadala yan ito yung Pauri na sinasabi nila close so dito lahat sila nagpapadala sa pamilya nila sa Pinas sa mga girlfriend lahat sa mga kabit yan dito lahat sila nagpapadala kasi mura dito so 18 real yung babayaran Nandun na lahat, wala nang charges. Pag nakuha yun sa Pinas, wala nang charge yun. So yun. Dito rin ako nagpapadala minsan. Yun, sinamahan ko lang yung mga tropa natin kasi magsisend sila ng pera. So yun mga tropa. فلوس؟ ايوه هذا لازم فلوس ابغى اسوي زواج ابغى اسوي كم يعني ها؟ اه يعني ابغى اسوي زواج لازم فلوس اذا ما في فلوس كيف اسوي زواج؟ لا انا فilippin ما في فلوس في مدام مسلم ما في لازم فلوس كيف لازم هذا مسلم لازم نسوي آه، لازم آه، مسلم أيوة، حلال ها ليش هذا فilippin ما في فلوس في مدام هذا فلبين بلاش ما في مشكله <laughs> آه، هذا مسلم ما في بلاش مسلم ما في بلاش آه، لازم هذا اسوي مهر الرسول صلى الله عليه وسلم لازم يدفع مهر بعدين دق إيه، بعدين اسوي زواج بعدين Say hi, أسوي- اسوي حفله اسوي آه، يعني كذا كويس بعدين خلاص زواج حلال بعدين يجي <laughs> بزوره Kaya nandito na kami Mall of Asia. Ay, hindi pa ako Mall of Arabia. Gano, ganda mo. Diyan kami mapasok, mga katropa. Abangaban ko, hindi pa alam kung pwede mag-video doon. Pero pag hindi pwede, okay lang. Ang dami sapatos pagpipilian natin. Pero hindi ko pa alam kung anong bibilin ko. <laughs> Kasi ang mahal ng mga presyo, merong 500, merong 300, merong 600. So, nandito tayo sa Nike, no, mga crops. So, yun, pipili muna tayo dito. Pag may napili tayo, bibili na natin. Pero yung mga presyo kaso, mamahal, no, mga tropa. <laughs> Hindi ko alam kung kakayanin ng budget ko. Daming pala. Yo, mga katrapa, kakain na So, nag caps kami. Ano, gutom na kasi kayo mga katrapa. Maglaway kayo ngayon. <laughs> so, ayan mga katrapa natin. No, ready na. Ganda mo yung Ayan. So, ganyan lang mga OFW. Minsan nakakain na masarap pag sahod lang. <laughs> Pero pag pagtas ng sahod, wala na. So, dyan muna kayo mga katraps. So, bye-bye. Ang dami Dari dalam